皆さんこんにちは。今日は、顎で使うの意味を紹介します。顎で使うとは、威張った態度で人を使うという意味です。では実際に使ってみましょう。世の中には社畜というものがいます。その社畜は 上司によって顎で使われています。